mir ein bisschen viel rausgegeben. Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt haben die mir ein bisschen viel rausgegeben. Hallo? Ist das jetzt alles? hallo? Danke. Fahrschein geben. Fahrschein bitte.